биофизики Института биохимии Академии наук Украинской ССР нам удалось обнаружить очень интересное явление. Это явление э, коллективного движения микроорганизмов э, в условиях градиента электромагнитного поля высокой частоты, в условиях градиента тех же самых миллиметровых волн. Это явление мы назвали радиотаксисом. Вот. Э, пока что это один из очень таких хороших способов детектировать и видеть сильное информационное влияние вот этого поля. Потому что все клетки коллективно начинают двигаться в одном определенном направлении. Если включить поле, вот уже в момент э, такого спокойного оседания клеток, включить генератор, то эти клетки начинают вести себя как толпа в панике. Они бегут, причем в неожиданном направлении. Даже при одной и той же частоте они могут э, в одном случае бежать вверх, например, в другом случае убегать наоборот вниз. Вот. Но что интересно, уже примерно через 7-10 минут наступает адаптация. То есть они привыкают к этому воздействию и выходят примерно на прежний уровень. Вот и этот результат, вот как будто им дали такой удар битьем, вот, потом оно все выравнивается. Вот. По-другому получается, если, если воздействуют люди – ну вот это, вот ну, по-моему, тут... мое воздействие, да, <laughs> которое быть. вообще никакое. Нет, ну тут немножко оно подавляется ну, все-таки. Да, да. Ну вот. Это средние, э, со средними экстрасенсорными способностями люди. Угу. Ну вот это те, которые действительно обладают. Да, это наша Валя. Валя Сергеенко. Ну, как-то они тогда возбуждение. Ну, если вы настроились на возбуждение, пока... чувство. Приближается, не начинает. Ну, начинаешь. Это нехорошо. Как нормально, я сейчас рядом. Сосредоточьтесь. Установку так. Да, начали. Пятая, шестая, третья школы будет, да? Да. Ну, мы начали, Юрий Николаевич. А? Мы в резонанс вошли вот друг к другу. И теперь это, этим полем мы окутываем клетки, и расстояние такое, вот, то есть в этом поле ощущение такое какое-то что-то плотное, густое, такое вязкое. И у меня на, в ладонях ощущается, как будто что-то вот бегает живое по всей ладони. Да, и тепло в руке ощущается, тепло даже э, в солнечном сплетении, и согревается все тело. Тоже опять жарко становится почувствовать тепло, реальное тепло, конечно, вы не можете. Но вот то, что между вами есть, и ними есть обмен информацией, это бесспорно. Мы подали заявку на авторское свидетельство, которое так и называется «Способ оценки экстраиндукторной способности». Ну, почему мы назвали экстраиндукторной? Потому что способность влиять на другие объекты биологические – это более индукция. Экстрасенс, сенсор – это чувствительный. Значит, экстрасенсор – это экстрачувствительный, а экстраиндукторный – это экстравлияющий. Да, конечно. Я думаю, что можно, пожалуй, вот этот метод и положить в основу, так сказать, ну, тестирования, что ли, <laughs> экстрасенсов. Потому что э, действительно мы испробовали многих людей в качестве потенциальных экстрасенсов. Вот. И у нас даже так получилась такая шкала. Ну, прежде всего, сотрудников мы попробовали в своей лаборатории. Вот я, например, никак не могу воздействовать на клетки. Алена Игоревна немного может. Вот. Но, конечно, вот Валентина Федоровна Сергиенко, она действует исключительно. Вот по той шкале, которая у нас получилась, у нее воздействие равно 180 условных единиц.